Thank you. Здравствуйте, наши дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодняшняя тема, которую мы хотим рассмотреть, она относится к теме обучения, получения духовной поддержки, получения знаний на духовном пути, в том числе на пути родных душ. И вначале нам хочется выразить огромную душевную благодарность всем людям, которые оказывают материальную поддержку проектам движения «Родные души». Большое вам спасибо. Для нас это очень важно, очень ценно. Да, благодарим. Спасибо. Итак, то, что относится к сегодняшней теме. Когда происходит обучение на духовном пути или на пути родных душ, то слишком большие надежды часто возлагаются на внешние знания. Человек встает на этот путь, или когда он встречает свою родную душу, но еще даже не встал на этот путь, он очень часто ищет каких-то внешних знаний, он ищет подтверждений своим ощущениям, измененным состоянием сознания. С одной стороны, это правильно, верно, это хорошо. Человек обретает уверенность, что с ним все в порядке. Он уже не беспокоится о том, что с ним что-то происходит не так. Он уже ориентирован, что он, допустим, встретил свою родную душу. Это хорошо, но то, что происходит потом, не всегда является позитивным. Иногда такие люди, которые слишком увлечены внешними знаниями, слишком надеются на внешнюю поддержку, они буквально попадают в ловушку этих знаний. Они требуют все новых и новых ответов на свои вопросы. Они задают очень много вопросов, наверное, уже даже не за тем, чтобы получить на них ответы, а для того, чтобы быть уверенными, для того, чтобы не бояться, не испытывать страха. Но это не всегда правильно. Сегодня мы хотим сказать, и хотим немного об этом подробнее поговорить, о том, что все ответы и самая большая духовная поддержка – находится внутри самого человека. И когда он обращается к внешним источникам, ну, допустим, это книги, или, может быть, это а, какой-то аудиоматериал обучающий или видеоматериал, в частности, вот такие наши материалы, то в первую очередь он должен обращаться к своей душе. Он должен почувствовать тот отзвук, который находит в нем, у него внутри, эти знания, эта информация, которую он встречает. Если в душе его есть этот отзвук, значит он на правильном пути. Если же он использует эти знания только как внешнее руководство, не ощущая ничего особенного у себя внутри, а просто следуя каким-то рекомендациям, следуя каким-то инструкциям, значит, скорее всего, он уже сбился с пути. И очень может быть, что он просто теряет свой путь. В конце концов, он теряется в этих формулах, в этих определениях и уже э, не находит того, что действительно ему нужно. Он уже не находит духовной поддержки. Духовная поддержка и истинное знание находятся у человека всегда только внутри. Тогда может возникнуть вопрос, если это так, если все знания, если вся духовная поддержка находится у нас внутри, то зачем нам что-то читать, зачем нам что-то искать, какие-то знания с внешней стороны, зачем нам посещать тренинги, зачем нам а, посещать консультации, зачем все это нужно? Ответ очень простой. Все эти внешние Знание, вся внешняя поддержка нужна только для одного. Только для того, чтобы в вашей душе, у вас внутри отозвалось, чтобы возник резонанс, чтобы в вашей душе возник тот резонанс, который приведет вас к осознаванию, который вас приведет к раскрытию собственных знаний – когда, слыша, допустим, слова какого-то лектора или читая книгу, вы можете у себя внутри воскликнуть «это про меня», «это мое», «это то, что я чувствую», «это то, что я переживаю», но, может быть, я до сих пор не мог это облечь в слова, я не мог это выразить, а вот этот человек или эта книга или этот фильм – смогли выразить это словами, и теперь я осознаю, что именно это у меня внутри, и что именно это у меня сейчас происходит. Только для этого процесса и нужны внешние знания, нужны внешние стимулы, нужны мастера, нужны психологи, нужны какие-то еще духовные помощники на этом вашем пути не для того, чтобы говорить вам, как должно быть, что вы должны делать, а чего, может быть, не должны делать, а для того, чтобы найти отзвук в вашей душе, для того, чтобы затронуть струны вашей души. И вот тогда все слова и все знания, все учения, они начнут у вас внутри раскрываться, и самое главное – что при этом они начнут работать. Они начнут производить самые реальные действия, как у вас во внутреннем пространстве, так начнут производить реальные действия и в вашей внешней жизни. В чем же есть реальный процесс получения настоящих знаний и настоящей духовной поддержки, и в чем есть иллюзорный путь, иллюзорный путь как бы духовного развития, иллюзорный путь как бы получения знаний. Например, когда мы обращаемся к какой-то книге, или когда мы обращаемся к какому-то учению, или когда мы посещаем какой-то тренинг. Иллюзорным будет отношение такое, что мы захотим найти в этом какую-то палочку-выручалочку, какой-то волшебный инструмент, который произведет сам по себе какие-то особые действия, которые изменят нас или изменят нашу жизнь. Чаще всего это иллюзорный подход, потому что просто внешние действия, просто внешние знания такой работы не производят. Настоящая работа на духовном пути происходит только тогда, когда она идет у нас изнутри. И, например, если мы открыли книгу и читаем ее, в какой-то момент мы начинаем понимать, что эта книга про нас, что эта книга про нашу жизнь. Там говорится то, что, может быть, в нашей жизни уже происходило, но мы это не осознавали. Или в этой книге может говориться то, что именно сейчас происходит в нашей жизни – но мы это не можем назвать какими-то словами, мы не можем это определить, что именно с нами происходит. Или в этой книге может говориться о том, о чем тоскует наша душа, к чему она стремится, чего она жаждет. И, например, мы не могли это сформулировать, чего же хочет наша душа. А открыв эту книгу, мы понимаем, что именно вот это, к этому она и стремилась. Мы говорим опять-таки, да, да, вот именно это. Когда это происходит, и вы находите такой отклик, и часто люди пишут даже, что бывает так, что в жизни есть какая-то ситуация, какая-то неразрешимая ситуация, какой-то вопрос, который длительное время беспокоит человека. И вот э, человек заходит в утром в интернет, открывает страницу интернета, привычная соцсеть, и вдруг видит на стене, да, в новостях, мелькает такая запись, где буквально четко словами просто ответ на его вопрос. И он говорит, да, это же ответ, это же знак. И это прекрасно. Но так как и у нас есть такой опыт тоже, можно сказать, что Недостаточно просто сказать, да, это мое, это прекрасно, и забыть об этом, закрыть новости и заняться чем-то своим повседневным. Возможно, что так тоже может и сработать это знание, но на это понадобится достаточно длительное время. А вот если вы увидите этот знак а, и задержитесь на нем, и, может быть, даже на этом моменте закроете а, интернет, закроете страничку да, свою, и просто побудете некоторое время в этом состоянии, помедитируйте. То есть не будете спешить э, заниматься дальше привычными делами, общаться, там, отвлекаться на другие какие-то новости, то вот тогда это знание действительно может произвести у вас работу. Но это только один такой пример, это пример именно с э, знаком. А то же самое можно сказать и про книгу. То есть если вы читаете книгу, если вы смотрите какое-то кино, и вот а, там какой-то момент настолько сильно откликнулся в вашей душе, то для того, чтобы он сработал, нужно остановиться. Остановиться и прочувствовать это в себе, прожить это и остаться с этим наедине. Вот тогда это и будет ваша внутренняя работа. Тогда и не понадобится уже много знаков, много слов — и так далее. Да, на определенном этапе человек, ну, как говорится, он уже наелся какими-то знаниями, он уже слишком много их употребил, он очень много книг прочел, может быть, он достаточно много тренингов посетил. И он говорит, ну почему же не происходят реальные изменения? Мне кажется, я меняюсь, но может быть это мне только кажется, а моя жизнь не меняется. Почему не происходят реальные изменения? Потому что идет просто потребление знаний, потребление даже каких-то а, опытов, переживаний, но нет процесса интеграции, который требует действительно достаточно глубокого погружения в себя, он требует паузы, чтобы на чем-то остановиться – чтобы то зерно, которое попало внутрь и затронуло нашу душу, оно начало прорастать. Для этого требуется тишина и некоторое время. Можно посидеть и подумать. Можно посидеть и остаться у себя внутри некоторое время для того, чтобы действительно дать этому зерну прорасти в какой-то росток, чтобы потом это произвело этот росток уже давал плоды через некоторое время, плоды реальных изменений, в первую очередь у вас внутри и потом, конечно же, во внешней жизни. Это все относится к теме обучения, получения знаний и реализации этих знаний. На определенном периоде, если вы идете духовным путем, если вы практикуете на этом пути, вы начинаете понимать и осознавать, что психология потребления, которой нас приучают, которые нас уже почти приучили во внешнем мире, в повседневном мире, когда нам нужно потреблять, потреблять, потреблять, вот эта психология потребления на духовном пути просто не работает. На духовном пути недостаточно просто заплатить за тренинг или за консультацию и считать, что тем самым мы что-то получили. На духовном пути недостаточно прочитать много книг и тем самым считать, что вы уже духовный человек. Вы по-настоящему много знаете. Этого недостаточно, и это не работает. Именно поэтому многие годами, много лет они а, остаются с теми же самыми проблемами, с теми же самыми ситуациями, хотя, казалось бы, получают много внешней поддержки, много знаний, много ответов, внешних ответов на свои вопросы. Тем не менее, их ситуация не решается. Именно потому, что вот эта психология потребления, она как бы бессознательно уже в нас внедрена и работает на бессознательном уровне, она на духовном пути не работает. Что же работает? Работает именно в наше внутреннее осознавание и наши внутренние процессы, которые они у нас внутри запускаются. То есть возьмем пример, если, допустим, вы пришли на тренинг – и вы заплатили деньги за него. И бессознательно вы, возможно, ожидаете, что вы просто должны что-то получить. Сейчас ведущий постарается и что-то даст, и вы что-то получите. Но это не так. Если это будет только отношение потребителя, то вы очень вряд ли что-то получите. Скорее всего, что нет. Но если ведущий тренинга в ходе своей работы смог задеть струны вашей души, и у вас внутри что-то начало происходить, вы чувствуете, у вас внутри что-то поднимается, что-то происходит, что-то волнуется. И это может быть вдохновение, это может быть радость, это может быть облегчение внутреннее. Или может быть это наоборот, вдруг поднимается боль вдруг поднимается чувство стыда, даже, может быть, возникает покаяние какое-то внутреннее. Иногда появляется агрессия и злоба даже. Злоба на себя, обида на судьбу, обида на ведущего в том числе. Если все эти процессы начинают у вас происходить, значит вы в тренинге. Значит вы получаете знания, вы получаете опыт – духовный опыт, он может быть очень глубоким, он может быть не очень глубоким, в зависимости от вашей подготовки или от того, какой именно тренинг вы посещаете. Но главное, то, что внутри начинают происходить реальные процессы. Именно это созвучие вашей души, вашего внутреннего пространства с ведущим, с группой, которая собралась на тренинге – Именно это определяет, получаете ли вы знания, получаете ли вы духовный опыт и духовную поддержку или нет. То же самое может относиться к любым другим внешним, а, внешним воздействиям и внешним стимулам. Да, хочется рассказать один пример. Я думаю, он будет сейчас очень уместным. А, думаю, что каждый из практикующих а, ведущих периодически сталкивается с такими случаями, как а, к вам приходит человек, и вы даете ему какую-то рекомендацию, затем человек уходит, э, проводит, проводит работу, должен проводить какую-то работу, потом через некоторое время он возвращается и говорит, вы знаете, вот ничего мне не помогло, а скажите мне что-нибудь еще. Вы говорите ему что-то еще, он опять уходит на какое-то время, делать эту практику или то, что вы ему рассказали. Приходит и говорит, мне ничего не помогает. Вы знаете, вот ничего мне не помогает. Вот это как раз очень яркий пример, когда человек, он просто приходит и ждет, что за него кто-то что-то сделает. То есть ему кто-то что-то скажет, какую-то рекомендацию, какую-то технику, практику и так далее. Он это придет домой выполнит чисто механически и что-то получит. Вот в таком случае, конечно же, ничего не происходит. И такие люди на самом деле могут годами ездить на различные практики, на тренинги, на сатсанги к известным мастерам, но не получать ничего практически такого полезного и фактически оставаться на одном месте очень долгие годы. И Э, не понимать, почему так происходит, ведь вроде бы должно все работать, ведь со мной работал мастер, ведь в его присутствии я чувствую все это, но потом вдруг это не работает, когда я остаюсь наедине с этими знаниями, с этими практиками. Э, можно, конечно, детально это рассматривать, в чем причина, а, можно объяснить это конкретно, в чем причина, почему у человека не получается. Но все же вот этот рубеж, который он должен переступить сам, то есть от потребления знаний ментального а, плана он должен перейти все-таки к практическому плану, к плану воплощения этих знаний, а, потому что рано или поздно это все равно нужно делать. Если он этого не сделает, то ничего опять же не произойдет. Не бывает так, что случается какая-то волшебная ситуация, прилетает волшебная фея, дает вам какой-то дар, и все, вам ничего не нужно делать. Даже если так и происходит, все равно с этим даром вы должны идти дальше и делать с ним что-то дальше, развивать его, оберегать его, оттачивать его грани — а, всегда нужно работать. Когда мы останавливаемся, когда мы успокаиваемся, мы говорим, мы достигли того-то, здесь начинается наш регресс, здесь начинается остановка и застой. Проще говоря, мы застаиваемся в этом и не развиваемся. И тем более, когда мы ожидаем, что кто-то сделает что-то за нас, а мы на себя эту ответственность брать не хотим то, конечно же, ничего не будет происходить. Однажды наступает момент, когда вы все же понимаете, что вы должны это сделать сами, что вы можете, что вы и только вы можете взять ответственность в свои руки, ответственность за свою жизнь и за свою судьбу. И вот с этого момента, когда это случается, и когда вы начинаете действовать именно исходя из этих побуждений у вас начинают происходить удивительные процессы, Самый значимый и даже во многом чудесный момент на духовном пути возникает тогда, когда мы истинно, по-настоящему принимаем ответственность за себя, за свою судьбу и начинаем во всем видеть прежде всего отражение себя. Это очень большая практика осознанности, которая может нас вернуть в какие-то травматичные моменты нашей жизни. Например, мы можем быть недовольны внешними событиями нашей жизни. Но если мы будем осознанными, и если мы будем погружены внутрь себя – то мы достаточно быстро обнаружим, что оказывается это отражение нас самих, что оказывается может быть когда-то, может быть в детстве, например, мы вели себя таким образом, мы были вот такими, а теперь нам это возвращается. Даже такое бывает. Или, например, мы так вели себя год назад, а теперь нам это возвращается. Если быть осознанным, то обязательно мы находим во всех внешних событиях отражение себя. это момент откровения, это момент как вспышка, момент кратковременного просветления, когда вдруг все становится ясным. Ясным, как Божий день, что оказывается внешняя наша жизнь – это просто-напросто отражение нашей внутренней жизни – и тогда эти слова перестают быть просто словами и становятся озарением. В духовных э, практиках, в духовных традициях это называется сатори или инсайт. Это называется результатом практики осознавания или осознанности. Но до тех пор, пока мы просто слышим эти слова, пока мы о них читаем – пока мы э, ставим лайки под такими постами, в которых говорится об этом, ничего не произойдет. Начинает происходить только тогда, когда мы обнаруживаем это у себя внутри. Это великолепный момент. Этого обязательно нужно достичь. Необходимо достичь для того, чтобы путь, духовный путь был реальным, для того, чтобы он приносил плоды внутренние, и для того, чтобы эти внутренние плоды производили внешние изменения в нашей жизни. Наша жизнь начнет меняться. И опять может возникнуть вопрос, если все у нас внутри, если все нам нужно только осознавать, то зачем нам нужны книги, зачем нам нужны тренинги, зачем нужны мастера? Они нужны только для одного – для того, чтобы повысить нашу осознанность, для того, чтобы запустить те внутренние процессы, которые у нас внутри, может быть, недостаточно активны или вообще они спят. То есть, чтобы пробудить нас, чтобы мы пробудились. И для этого, для того, чтобы это произошло, мы можем выбирать те книги, те тренинги и тех мастеров, которые наиболее созвучны нашей душе, созвучны на сегодняшний день. Может быть, сегодня в вашей душе находит очень большой отзвук одно учение и один мастер, а потом проходит время, и вы обнаруживаете, что этого отзвука уже нет – что вы уже равнодушны к этому и ничего не чувствуете. Тогда вам приходится искать что-то другое, потом может быть третье и так далее. И так происходит до тех пор, пока вы не находите полностью свое, полностью свое направление. Чаще всего на это уходят годы, чтобы найти свое. Иногда это происходит у кого-то быстро, но это все-таки исключительный случай. В основном на это требуется большое время, долгое время. И по истечении этого времени, после того, как вы прошли один путь, второй путь, третий путь, вы интересовались многим, вы многое практиковали, у вас большой опыт. После этого опять как озарение, как вспышка к вам приходит ваш путь, только ваш путь тот, на котором вы полностью удовлетворены, тот, на котором вы постоянно чувствуете приток энергии, и это не заканчивается. Тот путь, который вы можете назвать своей жизнью. Когда вы на нем, вы всегда живете. Это жизнь с большой буквы. И это не только экстаз, это не только феноменальные прекрасные переживания, но это также и боль, это также и процессы очищения, это и также какие-то тупики, когда вдруг вы на этом пути обнаруживаете, что что-то закончилось, а что дальше вы не знаете. Вы чувствуете определенный тупик, и это вас может озадачивать. Вы можете задать себе вопрос, может быть опять закончился этот путь, и опять этот путь не мой, но это может быть и не так. Это ваш путь. Просто у него, у этого пути закончился определенный этап, и начинается другой. Как же распознать, так это или нет? Когда это ваш путь, у вас всегда, практически всегда, есть внутри душевное и сердечное тепло. Если мы говорим о пути света, то это всегда ощущение любви. Какой бы ни был тупик – и какая бы ни была внутренняя боль, очищение или трансформации, или, может быть, даже разочарование. Тем не менее, параллельно с этим внутри вы чувствуете сердечное тепло, любовь, покой. Это говорит вам о том, что вы на своем пути. И даже несмотря на какие-то препятствия и трудности, тем не менее вы нашли свой путь это большая удача, это огромный дар. Тот дар, который вы заслужили, заслужили своей душой, работой своей души. Когда вы слушали свою душу, на что она откликается, а на что не откликается. Когда вы слушали свою душу, то ли это ловушка на пути, то ли это соблазн, то ли это тот путь, который является светлым путем – вы постоянно внутри работали, вы постоянно находились в осознанном состоянии, вы наблюдали, вы наблюдали за собой, наблюдали за жизнью. Это есть внутренняя работа. Только тот человек, который осуществляет огромную внутреннюю работу, только этот человек выходит на свой путь, только этот человек получает этот дар, дар своего пути. Это огромный дар. И получение его зависит в первую очередь только от вас, только от вашей внутренней, личной, внутренней работы. Все остальное, все остальные внешние помощники – это только помощники на вашем пути. Вы являетесь на своем пути ведущим, точнее, ваша душа является на вашем пути ведущей, а все остальные дают вам помощь поддержку, какие-то указания, может быть, на длительное время, может быть, это какие-то одноразовые указания. Но самое главное – это то, что по этому пути ведет вас ваша высшая душа. если это вы чувствуете, когда вы это чувствуете, значит вы на правильном, на верном пути. И есть такая иллюзия, а, часто можно встретить даже в интернете такие вдохновляющие а, строки. Найти свой путь — это самое главное в жизни. Если вы нашли свой путь, у вас есть все. Да, это действительно так. И очень многие люди жаждут найти свой путь, и они думают, что найдя его, они успокоятся. Они попадут в некий рай, где все будет только для них. А они, человеку ничего не придется делать самому. Но ну вот это огромная иллюзия, огромное заблуждение, потому что когда человек находит свой путь, это действительно кажется ему раем после того, как он много уже искал, а, во многие направления себя пробовал как-то применить во многих направлениях, но у него не получалось. И вот, наконец, вы нашли свое. Вы ликуете, ваша душа ликует, а вам кажется, что это чудо, что так будет всегда. И это фактически это не обманчивое ощущение, но <clears throat> у него есть тоже подводный камень. Потому что на своем пути вы будете работать, вы будете работать даже больше, чем когда вы были только в поиске и применяли э, к себе различные знания пытались себя внедрить в различные направления, но не находили там себя. А когда вы нашли свой путь, вы знаете, что с него вы уже никогда не сойдете. А, и на нем вам придется очень много, очень даже напряженно иногда работать, чтобы эти дары у вас приумножались, чтобы, принимая новые дары от своих родных высших сил, вы были достойными этих даров, чтобы уже нести их дальше. То есть вы должны постоянно развиваться, постоянно совершенствоваться. И это нормально. И это нормально. Не думайте, что если так происходит, если ваша душа, как уже сказал Андрей, откликается, и вы чувствуете, это ваше, это ваше родное, но ну вот возникают сложности, препятствия, постоянно вы что-то преодолеваете – если преодолевая, вы чувствуете, что вы обретаете что-то новое, но остаетесь на этом пути, значит все правильно. Таким образом, получается, что в начале, когда вы только интересовались духовностью, когда вы, может быть, искали свой путь, уже вначале вы можете быть настроены на то, чтобы слышать голос своей души, чтобы слышать отзвук своей души, отзвук на то, чем вы интересуетесь, с теми людьми, с которыми вы встречаетесь, с теми мастерами, у которых вы учитесь, те книги, по которым вы учитесь. Все время сканировать это своей душой, все время чувствовать, ваше это или не ваше. Как бы ни было это, возможно, трудно. Может быть, вы часто ошибаетесь. Может быть, вам кажется сначала, что вы нашли свое, проходит время, оказывается, что нет. И так может повторяться много раз. Тем не менее, нужно это делать. И в конце концов, вы когда приходите на свой путь, у вас остается все то же самое, только в больших масштабах. Вы еще больше работаете внутренне, вы еще больше должны, больше, более внимательно, более осознанно относиться к своему пути, к тому, что вы встречаете на этом пути, опять к тем мастерам, которых вы встречаете, тем учителям, которые, э, возможно, вас обучают на этом пути. Еще более внимательно, еще более осознанно, еще более ответственно относиться ко всему этому. Потому что чем дольше вы идете по этому пути, тем шире он становится, тем больше там возможностей, больше энергии и, соответственно, больше ловушек, больше испытаний и больше соблазнов. Никто и ничто не сможет вам помочь на вашем пути, если у вас нет на это отклика если у вас нет внутреннего отклика. Никакой великий мастер, никакие самые древние и самые именитые учения, никакие самые популярные учителя вам не смогут помочь, если вы по отношению к ним не чувствуете резонанса, если у вас нет внутреннего отклика. И наоборот, самые простые вещи вам могут показать путь, вам могут оказать неоценимую помощь. Придорожный камень, который оказался на вашем пути, но вдруг привлек ваше внимание, и вы стали его рассматривать, вы можете увидеть в нем все, что вам нужно на данный момент. Какая-то надломанная ветвь у дерева, которая вдруг попалась вам на глаза, или случайно сказанное кем-то слово, или вдруг вы включили телевизор – и там слышите те слова, которые падают в самую вашу душу и начинают в ней производить огромную работу. Самые случайные, самые простые, самые обыкновенные вещи могут вам оказать самую неоценимую помощь. Вот что такое слушать свою душу, слушать свой отзвук. Вот что такое настоящее обучение, и вот те условия, при которых вы можете получать самую настоящую, реальную духовную поддержку на своем пути. О чем мы сегодня хотели сказать, что мы хотели вам передать? Осознав все это, осознав, что самое главное и самое сильное и самое решающее – это все у нас внутри – Осознав это, мы начинаем прямой путь. Путь самой прямой поддержки, духовной поддержки. Путь получения прямых знаний. Путь, который ведет нас самой лучшей дорогой к тому, к чему стремится наша душа. И в чистой душе находит отзвук чистое, а в грязной душе находит отзвук грязное. Поэтому очень важно на этом пути очищать свое сердце, очищать свою душу. На светлом пути, в том числе на пути родных душ, самое лучшее, что очищает наше сердце, это любовь. Это любовь к нашей родной душе, это любовь к нашим родным высшим силам – Любовь, которая нас наполняет и которая без условий, которая просто есть. Именно она очищает нашу душу. Именно она делает ее чувствительной и помогает прочувствовать то, что наиболее полезно, наиболее важно и необходимо на данный момент. лучшее, самое большее, что мы можем сделать для вас и чем мы можем вам помочь, это научиться слушать свою душу и исследовать ее голосу, голосу вашей души. Услышать свою душу и осознать, куда она вас ведет. Если это путь родных душ, то мы можем вам помочь, дав карту этого пути. Но следовать по этому пути можете только вы сами. Только вы сами сможете осознавать и те ловушки, и те препятствия, которые возникают на этом пути. И тем более только вы сами сможете собрать всю силу своей души, своего сердца, собрать всю свою преданность и оставаться на этом пути, идти по нему. И тогда вас ждет успех. В нашей душе, в нашем сердце есть все, что нам необходимо. И достаточно только осознавания, достаточно только чувствительности к тому, что говорит нам наша душа. Этого вполне достаточно. И еще наши родные высшие силы. Это наша духовная семья, к которой мы можем обращаться за помощью. Это те силы, которые знают о нас все потому что они знают нашу душу. Они знают и наше прошлое, и настоящее, и наше будущее. Они знают, что самое лучшее для нас, и поэтому стараются помогать нам на нашем пути и посылают те обстоятельства и тех людей, которые наиболее полезны для нашей души. Это наши родные высшие силы. Они знают нашу высшую душу, как никто другой – Поэтому всегда можете обращаться к ним. Это самые лучшие учителя, которые дают нам самые прямые знания. Это самая наша лучшая духовная поддержка, которая может быть всегда с нами, когда нам это необходимо. Мы желаем вам услышать свою высшую душу и всегда следовать ее путями. И пусть все, что вы встретите на этом пути, находит самый живой отклик в вашей душе. И тогда это будет означать, что вы на верном пути. Да будет так. Да будет так.